السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في قناتكم جواد كونطابل اولا قبل ما نبداو هذا الفيديو كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم وعلى المتابعه ديالكم للقناه ديالنا هذه هي القناه ديالنا ما تنساوش اللي اول مره غيشوفنا يدير اشتراك واذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه وشاركوه مع الإخوان ديالكم والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة للجميع وإذا ما عجبكمش الموضوع ديروا dislike وقولوا لي علاش آه، قولوا في commentaire علاش ما عجبكمش باش نزيدو نطورو في القناة ونصحوا إلا كاين ما يتصحح وإلا عجبكم ديروا like و وغادي نكون ممتن لكم بزاف وغنشكركم باش نزيدو بالقناة قدام ان شاء الله المهم هذه هي القناة ديالنا مرحبا بكم معنا آه، اولا في هاد الفيديو هذا غادي نطرقو نشرحو لي طناف 1421 هاد المرة غادي نديكلاريو آه، شركة نديكلاريو واحد الشخص وغنشوفو كيفاش غادي دوز الامور وتابعونا بعد الفاصل السلام عليكم خوتي عدنا هاد مهم هذه هي la chaîne هذا هو الموقع اللي غادي نخدمو عليه آه، رابط الموقع غادي نلقاه في ال description. المهم مهم كنجيو هنا لاسباس بروفيسيونيل وكتلقاو هنايا سامبل ايغ كنديرو اكسيدي او سامبل اياغ كتعطينا هاد الصفحه كندخلو login كندخلو آه، ال mot de passe وكنديرو هاد آه، الكابتشا كما عطينا لينا وكنديرو connexion. من بعد كيدخل لينا آه، كندخلو لهاد la face كنجيو هنايا على اليسار كنديرو موني كنختارو télédéclaration كنجيو déclaration des traitements et salaires هنايا l'année بطبيعة الحال l'année 2018 كنجيو كنديرو créer une déclaration هنا كنجيو لموديفي لي هادي كنديرو province Casablanca المهم هنا عندنا هاد كنعمرو les données ديالنا ديال الشركه كنديرو ال province كنديرو la commune كنديرو ال numéro de l'affiliation ديال la CNSS la taxe professionnelle l'adresse ديال ال société ريجستر دو كوميرس و l'email وهنا كنديرو l'effectif les personnes les personnels permanents عندنا شخص واحد ونديرو enregistrer ونديرو suivant هنايا في personnel permanent عندنا شخص واحد كما قلنا ونديرو ajouter ligne ajouter ligne غنمشيو للنيميرو دو الماتريكولاسيون ديال l'employé نديرو le nom. Non, non, si Euh, Jean, le prénom. C'est le Numéro de C et un numéro de la carte nationale. Ainsi. Séjour, numéro d'affiliation. نمرة ماتريكيل نمرة ماتريكيل ترمبوي عندنا غير واحد نديرو أه؟ ان هنايا كنديرو النيميرو ديال لاسين اس اس واحد وسبعين situation familiale غنديرو célibataire. les données كنعمرو les données ديالنا هنا كنديرو salaire de base annuel هنا في هاد الحالة عندي هنايا واحد الطابلو الطابلو كنخدمو عليه المهم الا كنتو عندكم les salariés بزاف راه كتفرقوهم كل واحد بسميتو هنايا في هاد في هاد الحالة بدا هو في في ديسمبر عندنا غير شهر واحد وهنايا طالبين لينا طالبين لينا طوطال طالبين لينا هنايا السالير دو باز انويال يعني ديال العام كامل حنايا هنايا هو خدم غير خدم غير في ديسمبر ديكلارا غير ديسمبر غادي ناخدو هاد هاد السالير سالير بريتش عندو ميل 1800 وهاد الطابلو غنخليه ليكم في ال description اللي بغا ي télécharger يخدم عليه راه كيسهل الخدمه ندير هنايا 1800 montant près de traitement et salaire. montant les avantages باش كنرجعو لهاد الطابلو كنلقاو كاع لي دوني لي كيطلبو لينا لي زيليمون اكزونوري لا سي ان اس اس les frais professionnels و سالير نيت واللي عندو لي واصل لي جي راه هادي اللي فين كتلقاو هنا ال total راه كيتحسب اوتوماتيك هاد الطابلو بغا يسهل عليكم الخدمه كيتحسب كلشي اوتوماتيك كنجيو حنا غير كنقلو صافي le montant des éléments exonérés maintenant cette personne va oui on vraiment le temps c'est 20% 40% montant des frais professionnels نديرو 20% عندنا 360 كما شفتو كنرجعو هنا كنلقاو 360 في لي فخي بروفيسيونيل المونطون دو كوتيزاسيون دو لاسيرونس ريتريت معندوش المونطون دو des autres retenus, le montant d'échéance prélevé, le nombre de déductions pour charge de famille maintenant, لي اون جور المهم هنايا ملي كنجيو كنلقاو personnel permanent كنديرو اجوتي ان تعطينا هاد l'identifiant de l'employé كنديرو numéro de matriculation النمره ديال l'employé واحد عندنا salarié واحد ديرو واحد الا كانوا جوج كدير كل واحد وكدير له الترقيم ديالو وكنديرو le nom le prénom ال numéro تاع carte nationale اذا كان اجنبي الشخص كنديرو ال numéro تاع carte séjour النمره ديال l'affiliation ديال la CNSS و la situation familiale عندنا célibataire l'adresse ديالو كنجيو لهنا كيقولك salaire de base annuel هنايا هاد هاد les données كاملين غادي نتلقاهم في, في هاد الطابلو انا غادي نحطو ليكم في ال description. باش غتعرفوا كل كل chiffre منين جبتو المهم هذا كيسهل الخدمه و غندير لكم gratuit اللي بغا ي télécharger يستافد مرحبا ملي كنساليو هنايا انا دو جور 18 18 يوم هنايا هو 18 يوم زوج jour كنديرو confirmer ملي كنديرو confirmer كت... كيدوز هنايا هاد السطر وإلا كان عندك salarié آخر كدير أجوتي إليه حنا في هاد الحالة عندنا غير واحد غنخليو هكا و وغنجيو وغنديرو اونروجيستري فوالا نديرو سويفون هنايا في هاد l'état des éléments exonérés ما عندناش les salariés les salariés bénéficiant de l'exonération ما عندناش les personnels occasionnels ما عندناش les stagiaires ما عندناش لي ستي دوتاسيون ما عندناش les bénéficiaires d'options de souscription ما عندناش عفوا هنايا هادي ما عندناش غادي نوصلو هنايا ونمروها هنايا Nous allons faire eh, le récapitulatif des traitements et salaires. Nous allons le montant des traitements, salaires, indemnités et éléments versés au personnel permanent. Nous allons faire 1 800. Nous allons faire 0, nous allons faire 0, nous allons calculer. هنا الا كان عندو الا كان عندنا الشخص عندو l'IGR راه كنكليكيو هنايا وكنعمرو ال montant ديال l'IGR سمي افاليدي ديبوزي وهنايا كنتيليشارجيو ال reçu ديال dépôt وكنتيليشارجيو هنايا l'imprimé voilà عندنا l'état ديال les traitements salaires وعندنا ال reçu باش ديبوزينا والى هنا نكون قد انهينا حلقه اليوم ونشكركم جزيل الشكر على المتابعه وشكرا لكم اخواني على الدعم والسلام عليكم ورحمه الله thank you